صنع في ألمانيا في عام 1887 أقدمت هيئة التجارة والأسواق البريطانية ودول أخرى على وضع علامات واضحة للتمييز المنتجات الأجنبية الرخيصة وسيئة النوعية فوضعت على المنتجات الألمانية جملة صنع في ألمانيا احتقارا لها ولكن ما حدث هو العكس حيث أصبحت العلامة تدل على جودة المنتج الألماني وأشهر المنتجات العملاقة مثل السيارات أوبل أودي بي ام دبليو مرسيدس بنز فوكس واجن بورش وهنالك الكثير في عالم الألمان مراكز البحوث صناعة الأدوية المواد الغذائية الإلكترونيات مستحضرات التجميل الهدف من الفيديو تفاءلوا فالهموم كالغيوم ما تراكمت إلا لتمطر وشكراً Thank you.